Bună ziua! În acest video o să schimbăm plăcile la discurile de ambrel la un ATV. Acesta este DNR, deci are decât față-spate, fără trepte de viteză. Este același din video de mai, mai devreme, din video anterior, în care se blocase pârghia, se blocase selectorul de viteze, Acum nu mai face treaba aceasta, dar uh, nu se reglează ambreiajul, pleacă foarte greu de pe loc. Am încercat, deci uh, când aveți probleme, încercați prima oară să reglați din acest uh, șurub. Dacă nu se reglează, trebuie desfăcut ambreiajul și văzut, ori trebuie schimbate discurile de cât, ori trebuie altul nou. E posibil, el are și niște arculețe acolo, are mai multe piese, componente care se pot uza de obicei decât discurile este nevoie, dar vă repet, până nu desfacem, nu avem de unde să știm. Acum uh, am uh, dat drumul la ulei și o să desfacem ambreiajul. Ok, am desfăcut. Acesta este ambreiajul cu plăci. Da? Deci este compus din două părți. Partea aceasta, care vedeți, se învârte. Da? Și uh, este aici, pinionul acesta angrenează cutia de viteze iar partea din mijloc, care în momentul de față rămâne pe loc, este uh, învârtită de motor, de ambielaj. Deci aici avem canelurile acestea care vin pe ambielaj și deci exteriorul este învârtit de ambielaj, de motor și apoi el trebuie să cupleze, să învârtă și cutia. Da? Deci uh, asta fac discurile. Iar în momentul când debraiem, deci apăsăm pe partea aceasta și se învârte în gol numai uh, învârte cutia. Acum o să desfacem să vedem ce problemă avem la discuri. Prima oară desfacem siguranța din centru. Nu este obligatoriu să, să o desfacem, dar o vom desface. Da. Avem o șaibă. mai avem o siguranță mare, desfacem și pe aceasta. Aceasta ține efectiv discurile. Apoi avem o placă metalică. O scoatem ușor. Acestea sunt discurile. Deci după cum se vede, este mâncat din ele, dar chiar dacă nu era mâncat, uh, acestea sunt foarte uzate. Bine, nici discurile noi, nu vă imaginați că sunt uh, foarte groase. Deci uitați, uh, acesta este un disc nou, da? Dar ele merg cam până la jumătate din ce vedeți aici. Acesta a fost chiar uzat la maxim uitați, a început să se rupă ferodou de pe el. Așa. Mai departe. Sub acesta trebuie să mai avem încă un disc. Da. La fel cu ferodou. Ia uitați, acestea sunt arculețele care ne uh, care îl țin pe el să, și când îl apăsăm să debraieze. ok. Aici avem un disc care are ferodou pe ambele părți. Da. da, a avut ferodou pe ambele părți. După cum vedeți, partea aceasta cel puțin a rămas fără nimic, nimic. Mai avem puțin o parțile de sus. Da? Și aici mai avem o placă tot la fel cu ferodou, să vedem și pe aceasta cum este. Dacă nu este, o scoatem cu totul. Este puțin înțepenită, trebuie să iasă mai ușor. Merge deci, foarte greu pe bucșa aceasta. Trebuia să meargă mult mai ușor. Ok, să vedem și pe acesta. Da, acesta mai avea, dar tot la fel este terminat. Da, aici avem, uitați, deci avem acești, acești pin care sunt deșiți într-o parte și în momentul în care se învârte el umflă da? Și în momentul în care apăsăm ca să debrăiem, se, uh, se împinge la loc. Deci îl, uh, îl împingem în jos. Așa, și aici avem patru arculețe. Da? Trebuie să fie la locul lor. Verifica să nu fie rupte. Uh, vom curăța piesele și revenim cu montajul. Okay, am curățat piesele, acum începem montajul. Prima oară vine acest pinion din mijloc, da? Vedeți care acei trei căței și găurile unde vin ei. Dacă nu îl puneți așa, nu se va umfla. Așa. Apoi vine un disc cu partea cu două în jos, partea liberă în sus. Da, uitați, deci trebuie să intre foarte ușor. Cel vechi intra foarte greu. Apoi avem un, ferodou, un disc cu ferodou pe ambele părți. Da, am așezat. Și avem arculețele, le vedeți. Așa, apoi încă un disc cu ferodou la fel pe o singură parte. Îl punem în partea de sus. Așa, apoi placa de metal care vine deasupra. Vedeți că aceasta are uh, niște pini Pinii aceștia vin uh, pe arculețe. Deci cei patru pini vin pe cele patru arculețe. Da? Ok. Apoi vine siguranța cea mare, ok. Așa, apoi șaiba din mijloc. Da, și siguranța din mijloc. Da. Și acum uitați, deci într-o parte se învârte, în cealaltă parte se blochează. Nu știu dacă ați observat anterior, se învârtea în ambele părți. Deci așa este normal să meargă. Da? Să se blocheze într-o parte, să meargă decât într-o singură parte. Cam asta a fost, acum uh, o să-l montăm și o să-i facem proba și reglajul. Deci îl montăm, punem uleiul pentru că v-am spus acesta merge în ulei și apoi uh, îl pornim să-i facem uh, montajul și reglajul. Uh, l-am montat, i-am pus capacul, vom face proba manșalier, față, să vedem cum merge. Liber, îl pornim și vedem cum merge. apa da? semua Ok, cam aceasta a fost filmarea de astăzi. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați, dacă vreți să fiți la curent cu cele mai noi postări și de asemenea să ne urmăriți, like și abonare la canalul nostru. Mulțumim!